Dneska v noci měla jsem zvláštní sen, že od základu změním tuhle zem. Řek mi, ať zajdu za svým politikem, jako teď v noci, to teda ani smykem. Stačí málo, aby se něco stalo. Stačí málo, co stalo Stačí málo, aby se hodně stalo. Získáte podpis a podáte si ruce. Přidají se další a je revoluce. Stačí málo, aby se něco stalo. Stačí málo, aby se hodně stalo. Když něco chceš, tak si o to řekni. Zapojte se do největší veřejné lobistické akce v historii Česka. Přesvědčte vašeho politika, ať hlasuje pro protikorupční zákony. Pár hodin vašeho času může změnit tuhle zem.